Nou, welkom bij het organisatieontwikkelingsmodel. Um, ik ga jullie vandaag uitleggen wat organisatieontwikkeling voor mij inhoudt. En dat betekent dat we twee woorden hebben, organisatie en ontwikkeling. En organisatie is in de bedrijfseconomie gedefinieerd als een verzameling mensen die samenwerkt in een doel. Dus eigenlijk, als we het over organisatieontwikkeling hebben, dan hebben we het over de ontwikkeling van mensen. Hoe ziet een mens dan in elkaar? Nou, voor jullie, dit is een mens. Een mens ziet er zo uit in de gedragswetenschappen. En een mens die heeft een aantal niveaus. Ehm, vijf om precies te zijn. En het enige wat wij kunnen zien aan een mens is het gedrag. En het gedrag, dat is objectief waarneembaar. Ik zie hier bijvoorbeeld een aantal mensen staan. Ik zie een aantal mensen knikken, lachen. Um, ze, vertrekken de mond en ik denk dat ze het dan leuk vinden. Eh, ja, dat komt op mij over, maar ja, dat ik, ik denk dat ze het leuk vinden. Ik weet het niet zeker. Dat die spieren bewegen, dat is het enige wat ik kan zien. En dat gedrag, dat is afhankelijk van waar we zijn. Dat gedrag wat wij hier vertonen, zitten of staan, dat is ander gedrag dan wanneer we bijvoorbeeld eh, buiten aan het wandelen zijn. Of aan het werk. Of in de sportschool. Het gedrag is dus afhankelijk van de omgeving waar we zijn. Waarom vertonen we gedrag? Wij vertonen gedrag omdat we het kunnen. Eigenlijk het hele simpele antwoord. We vertonen gedrag omdat we het kunnen. We hebben het fysieke vermogen en het mentale vermogen om datgene te doen wat we dan ook daadwerkelijk doen. Mijn hersens sturen mijn handen aan. Dus ik heb het mentale vermogen om mijn handen aan te sturen. Als ik geen armen zou hebben, dan zou dit al heel lastig zijn. Als ik geen benen zou hebben, zou ik hier niet eens kunnen staan. Dus het gaat over het vermogen om dingen te kunnen creëren in gedrag. En toch zijn er dingen die zouden we in theorie wel kunnen, maar die doen we niet. Als voorbeeld, ik loop hard. Ik loop hard en dat doe ik. Eh, dus gedrag is hardlopen. En dat doe ik binnen op, op de loopband in de sportschool en buiten af en toe. Dus ik heb het vermogen om hard te lopen. Ik heb het fysieke vermogen om hard te lopen. Ik heb geoefend, ik heb het uithoudingsvermogen. En toch, ik loop nooit een hele marathon. En dat is raar. Ik heb het vermogen om een hele marathon te lopen. Als ik er zeven uur zo over zou mogen doen, geen enkel probleem. En ik doe het niet. En dat komt door een overtuiging. En ik weet ook nog precies waar die overtuiging van mij is ontstaan. Eh, dat was in Zuid-Afrika. Um, ik liep daar, eh, of tenminste, ik, ik, reed daar, ik had daar een rondreis. En Ros was mijn, eh, was mijn gids. En Ros, die was een, hoe heet dat, een roeier van het Zuid-Afrikaanse roeiteam. Echt zo'n mannetje wat hier echt heel smal is. De helft van ik, super licht. En hier superbreed, twee keer zo breed. Nou, En Ros die zei, Martijn, weet je wat het is? Als wij 2500 meter moeten roeien, dat is de eerste 1500 meter, die roeien wij op eh, suikers. Dat verbranden we dan. En dan 500 meter, dat doen wij op koolhydraten. En de laatste 500 meter, zei hij, die roeien wij volledig op spierkracht. En aan het einde, op het moment dat wij een potje moeten plassen voor de dopingcontrole, dan vinden ze in onze urine gewoon spierweefsel. En toen zei hij erbij, dat is net als bij het lopen van een hele marathon. Boven de 35 kilometer eet je gewoon je spier op. En toen dacht ik bij mezelf, gaat niet gebeuren. Kan niet gezond zijn. Overtuiging, het lopen van een hele marathon is niet gezond. En dan loop je hem ook niet. Ondanks dat je in theorie dat wel zou kunnen. Wel het vermogen hebt en het ook gewoon zou kunnen doen. Nou, dat stelsel van overtuigingen, dat maakt wie wij zijn. Dat is onze identiteit. En die identiteit hangt ontzettend nauw samen met de zin van ons leven. Wie je bent en wat wil jij op deze wereld betekenen, dat hangt nauw met elkaar samen. Alleen wie we zijn, dat kunnen we eigenlijk nooit vertellen. Wat we wel kunnen vertellen is wat we heel erg belangrijk vinden. En dat noemen we onze waarden. Dus we komen bij hoe leren mensen? En mensen leren, want dat is dan het tweede gedeelte van het ontwikkelingsmodel, dat je iets, hey, je man een mens zijn, een organisatie of een mens, maar jij moet ook iets ontwikkelen. Nou, dan moet je dus weten hoe leren mensen. Nou, mensen leren doordat ze dingen die ze heel belangrijk vinden, die wordt geconfronteerd met dingen die de omgeving belangrijk vindt. Dus tussen die waarden en die normen ontstaan ervaringen. En dat kunnen positieve ervaringen zijn en negatieve ervaringen. En die ervaringen op zichzelf zorgen weer voor een overtuiging. Stel je nou eens een kindje van drie voor. Een kindje van drie, ontzettend nieuwsgierig over het algemeen, willen van alles uitzoeken. Dus de waarde nieuwsgierigheid is daar heel hoog. Ja, tot het moment dat ze het water van onderaf willen bekijken, of het vuur van binnenuit, dan weet ik zeker dat de norm veiligheid ervoor zorgt dat er ingegrepen wordt. Nou, stel die norm is er nou eens even niet, dan krijg je ongelukken. En dat zijn negatieve ervaringen. Of eh, die norm is er niet en eh, het kindje ontdekt iets heel bijzonders, namelijk uh, kan ademhalen onder water. Geen idee. Um, dan is het opeens een positieve ervaring. Dus het spanningsveld tussen waarden en normen zorgen voor ervaringen en die ervaringen zorgen voor overtuigingen. Hey, zo leren mensen dus. Als we nou eens gaan kijken naar de ontwikkeling van mensen, dan kunnen we daar een 100% parallel trekken met de ontwikkeling van bedrijven. Kijk, dit is een organisatie. En we hebben net gezegd, een organisatie is niks anders dan een verzameling van mensen die in een gelijk doel werken. Dus ja, een organisatie zit exact op dezelfde manier in elkaar. Ander kleurtje, maar is exact hetzelfde. Gebruik alleen andere woorden de zin van het leven, dat wordt opeens de visie, de missie en de strategie. De identiteit, dat wordt opeens de bedrijfsidentiteit, meestal de naam. De set van gezamenlijke overtuigingen, dat wordt de cultuur. Het vermogen van het individu, ja ook een bedrijf heeft vermogen. Vreemd vermogen, eigen vermogen, bezittingen, maar vooral menselijk kapitaal. Want die mensen in die organisatie, die zorgen er uiteindelijk voor dat het product en de dienst wordt gemaakt voor de markt. Een bedrijf heeft ook belang, dingen die zij heel belangrijk vinden. Dat noemen we de kernwaarden van een organisatie. En hoe beter die kernwaarden aansluiten bij de norm van de omgeving, hoe succesvoller de organisatie is. Hoe positiever de ervaringen van die markt met het bedrijf. En dat komt weer terug in je bedrijfscultuur. Wij zijn een organisatie die heel succesvol is. Of wij hebben moeite om ons kop boven water te houden. Waar ligt dat dan aan?